No. inbound. Enemy sees me. Qua, qua la taglia. Enemy Ya no Pues no molan todos, de verdad. 24 enemies active. Kill them all. Reinforcements are on the way. No.

Oh. Eu me minha a sombra Para que me... Eu tô sumindo, mano. Por favor, que me matou, bro? Também não vai pegar.